دوستانو مخکې د پروګرام د کتلو څخه تاسو کولای شئ چې یوټیوب ته لاړ شئ یوټیوب کې په پښتو تورو کې ولیکئ کونړ انځورګر نو راسن بم زمونږ چینل ته راولي کولای شئ چې دلته نورې مختلفې ویډیوګانې دا هم وګورئ او د دوستان سره شریک کړئ خو مخکې له دې نه چې دا پروګرام وګورئ نو لومړی لاړ شئ زمونږ چینل سبسکرایب کړئ سبسکرایب نه وروسته تاسو کولی شئ چې دغه ویډیو چې تاسو یې ګورئ د نورو دوستانو سره یې هم شریک کړئ چې ټولو دوستانو ته ورسیږي مننه د مینې حد دی چې خپل قاتل ته ځان لیکلی د مینې حد دی چې خپل قاتل ته ځان لیکلی په ټلیفون کې زما شمیرې ته جان لیکلی له اوبو غړپ نه کوم له دې وېرې چې وران نه شي له اوبو غړپ نه کوم له دې وېرې چې وران نه شي د د زړه په سر باندې مې نوم د خپل جانان ليکلی تا خو به يو وار را کتلي وای د زړه په سترګو تا خو به يو وار را کتلي وای د زړه په سترګو يو چا د قبر په خازو داسې ارمان ليکلی زه افغان ومه افغان يمه او افغان به اوسم. زه افغان وم افغان یم او افغان به اوسم خدای مې د لاس کرښو کې ګران افغانستان لیکلی ویلې شرمیږم ځکه نوم درله لیکلی نشم ویلې شرمیږم ځکه نوم درله لیکلی نشم زما په لاس یې په نکریزو باندې ګران لیکلی زما په یاد دي همیشه به یې په زړه کې ساتم ګل د یار هر ظلم د اوښکو په باران لیکلی او یو نظم دی وایي ته چې پیدا شوې عجیبه غوندې لحظه جوړه شوه ته چې پیدا شي عجیبه غوندې لحظه جوړه شوه جنکۍ ونڅېدې ګرمه تماشه جوړه شوه خواږه تقسیم شول د ګلانو مناره جوړه شوه هوایي ډزې شولې درسته شپه مېله جوړه شوه. ما چې ساه واخیسته زما د مور نه ساه لاړه زما د مخې نه د خدای د مخ رڼا لاړه د خدای د ټولو کایناتو نه ښکلا لاړه زه چې پیدا شوم غم ته نوې بهانه جوړه شوه ته چې پیدا شوې عجیبه غوندې لحظه جوړه شوه. تا چې قدم کېښودو رزق تا پسې روان و ستا د قسمت ستوری له تا سره نږدې روان و قام دې له تا نه شاته شاته تا پسې روان و زه چې روان شوم نو ځمکه سره لمبه جوړه شوه ته چې پیدا شوې عجیبه غوندې لحظه جوړه شوه. ما ترې دا زده کړل چې خوبونه په اغزو څه مانا، د چا درګاه ته په تش لاس د ودرېدو څه مانا، په تشه ګېډه درسته ورځ د ګرځېدو څه مانا. بس د ژوندون نه راته سمه حادثه جوړه شوه، ته چې پیدا شوې عجیبه غوندې لحظه جوړه شوه. زه اوس پوهیږم اور ګرم دی انسان سوزوی د سترګو څنډو کې د یار کاته ایمان سوزوی نا امیدی په زړه کې هر ډول ارمان سوزوی نن مې د اوښکو نه ګریوان ته قافله جوړه شوه ته چې پیدا شوې عجیبه غوندې لحظه جوړه شوه. زه اوس پوهیږم په سکروټو ګرځیده څنګه وي د چا په مینه کې تر ستوني ډوبیده څنګه وي د دې دنیا سړو تودو کې اوسیده څنګه وي د اسویلو نه زما ښکلې زمزمه جوړه شوه ته چې پیدا شوې عجیبه غوندې لحظه جوړه شوه په ډک دریاب کې اوس زما لاهو کیدل زده دي په تورو شپو کې مې په ورانو لارو تلل زده دي د ښامارانو په کوڅه مې تیریدل زده دي د مشکلاتو نه مې ښه د ژوند نقشه جوړه شوه ته چې پیدا شوې عجیبه غوندې لحظه جوړه شوه ته د خپل کور تر دیوالونو راوتلی نه شې ته د چا حسن په شعرونو کې ستایلی نه شې د غره لمنه کې د شپې ټپې ویلی نه شې درد جمع درد ترې د اکرام د ژوند کیسه جوړه شوه ته چې پیدا شوې عجیبه غوندې لحظه جوړه شوه ډېره مننه.